Uy, best, ba't ka pala naka-braces? Eh kasi, sobrang pangit ng ngipin ko. Kailangan ayusin. Bakit ngipin mo lang naka-braces? Di na lang bumukha mo. <gasps> <gasps>